Halo Sobat Youtube, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia part 1 Tapi sebelum lanjut, saya mengingatkan untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar terus mengikuti channel ini Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat muslim di dunia. Data sensus penduduk 2010 menunjukkan ada sekitar 87,18% persen atau 207 juta jiwa dari total 238 juta jiwa penduduk beragama Islam. Walau Islam menjadi mayoritas, tetapi Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam. Menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk menentukan bilakah masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja, sejak abad ke-2 sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk abad ke-7 Masehi. Orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang-orang Cina. Hinggalah pada pertengahan abad ke-8 orang Arab telah sampai ke Kantan. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat Ahmad Mansur negara misalnya. Beliau mengistisarkan teori masuk ke Islam dalam tiga teori besar. Pertama, teori Gujarat, India. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui para peran pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui para peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Mereka beragumen akan fakta bahwa banyaknya ungkapan dan kata-kata Persia dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, dan bahkan juga Jawa. Selain itu pula, temuan Marco Polo juga menyatakan sebagai dampak interaksi orang-orang Perlak. Di Sumatera Utara, mereka telah mengenal Islam Selama semasa ini, dinyatakan oleh Fowler dan Sheikh bahwa penyebaran Islam lebih terbantu lewat faktor-faktor politik alih-alih karena niaga. Pandangan lain dari Ah Jones dan S.K. Fatimi menyebutkan, penyebaran Islam bertumpu pada imam-imam sufi yang cakap dalam soal kebatinan dan bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dan mengisinya kembali dengan semangat yang lebih islami. Di Pulau Sulawesi, Islam menyebar melalui hubungan kerajaan-kerajaan setempat dengan para ulama dari Mekah dan Madinah, yang sebelumnya pula sempat singgah di Hadramaut untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, pengaruh dari ulama Minang di wilayah selatan Pulau Sulawesi turut mengantarkan Kesultanan Goa dan Kesultanan Bone untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, pengaruh dari Kesultanan Ternate turut berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi bagian tengah dan utara. Salah satu buktinya adalah eksistensi Kesultanan Gorontalo sebagai salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di Semenanjung Utara, Sulawesi hingga ke Sulawesi bagian tengah dan timur. Selain pengaruh Kesultanan Ternate, ulama-ulama besar yang hijrah ke wilayah Jazirah Utara dan Tengah Sulawesi pun turut mempercepat penyebaran agama Islam di wilayah ini. Selain itu, Kesultanan Tidore yang juga menguasai tanah Papua sejak abad ke-17 telah berhasil melakukan upaya penyebaran agama Islam hingga mencapai wilayah semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kalau oleh sejarah barat beranggapan bahwa Islam masuk di Indonesia mulai abad ke-13 adalah tidak benar, Abdul Malik Kalim, Amrullah pendapat bahwa pada tahun 625 Masehi, sebuah naskah Tiongkok mengabarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera atau baru saat ini. Pernyataan yang hampir senada dikemukakan Arnold bahwa mungkin Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad awal Hijriah. Meskipun kepulauan Indonesia telah disebut-sebut dalam tulisan ahli-ahli bumi Arab dalam tarikh Cina disebutkan pada 674 Masehi, orang-orang Arab telah menetap di pantai barat Sumatera. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, semasa pemerintahan Khalifah Islam Utsman bin Affan 644 656 Masehi, memerintahkan mengirimkan utusannya Muawiyah bin Abu Sofyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara. Pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam. Namun menurut Hamka sendiri, itu terjadi tahun 42 Hijriah atau 672 Masehi. Pada tahun 718 Masehi, Raja Sriwijaya Sri Indravarman setelah pada masa khalifahan Umar bin Abdul Aziz 717-720 Masehi, dinasti Umayyah pernah mengirim surat dengan Umar bin Abdul Aziz sekaligus berikut menyebut gelarnya dengan seribu ekor gajah berdayang inang, pengasuh di istana, seribu putri, dan anak-anak raja yang bernaung di bawah payung Panji. Baginda berucap terima kasih akan kiriman hadiah daripada Khalifah Bani Umayyah tersebut. Dalam hal ini, Hamka mengutip pendapat S.K. Fatimi yang beningkan dengan The Forgotten Kingdom Sneaker bahwa memang yang dimaksud adalah Sriwijaya tentang Muratakus yang dekat dengan daerah yang banyak gajahnya, yaitu Gunung Seliki. Apalagi dalam rangka bekas candi di sana, dibuat patung gajah yang agaknya bernilai di sana. Tahun surat itu disebutkan Fatimi bahwa ia bertarikh 718 Masehi atau 75 Hijriah. Dari situ, Hamka menetapkan bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah. Selain itu, Fakta yang, yang juga tak bisa diabaikan adalah bahwa ada kitab Izharul Haqfi Silsilah raja Perlak yang ditulis Abu Ishaq Al-Makrani Al-Fasi yang berasal dari daerah Makran, Balochistan menyebut bahwa kerajaan Perlak didirikan pada 225 Hijriah atau 847 Masehi diperintah berturut-turut oleh 8 sultan. Bukti lain memperlihatkan telah munculnya Islam. Pada masa awal dengan bukti tarikh Nisan Fatimah binti Maimun 1082 Masehi di Gersik, Jawa Timur. Untuk menjelaskan bagaimana metode penyebaran Islam di Indonesia, Arnold mengutip catatan dikutip dari C. Semper bahwa para pedagang muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang setempat. Setelah mengadakan pernikahan dengan orang setempat, pembebasan budak, maka ia mengadakan perserikatan dan tak lupa tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan aristokrat yang juga telah mendukung kebebasannya. Para pedagang ini tidaklah datang sebagai penyerang, tidak pula memakai pedang, ataupun memakai kelas atas guna menekan kaula-kaula rakyat. Namun, dakwah dilakukan dengan kecerdasan dan harta perdagangan yang mereka punya lebih mereka utamakan untuk modal dakwah. Selama masa-masa abad pertengahan ini, pedagang-pedagang muslim turut memberi andil dalam bertumbuhnya perdagangan dan kota-kota yang terlibat di sana, bersamaan dengan kegiatan dengan orang Tionghoa dari dinasti Ming, Gersik, Malaka, dan Makassar, berubah dari kampung kecil menjadi kota-kota besar dengan penduduk 50.000 jiwa, begitupun Aceh, Patani, dan Banten.